maknanya orang umur 40 ni orang yang mula mekar otak fikir dia cara hidup dia saya duk tengok dalam setengah-setengah perbicara eh hubungnya dengan umur 40 dalam setengah-setengah kitab ia katanya orang umur 40 ni adalah orang yang maknanya hidup dia berpengalaman banyak bersapa 40 belum pada yang nak pergi sapa akhir umur dia 40 ni penting kita pun mari mikir sore, eh, ya sungguh. 40 ni. Sepatutnya orang itu dia jadi. Maknanya, mata, dalam hal cara mikir. Dia bukan budak-budak. Nak kata tua sangat pun, dia ya tak ada tua lagi. Tapi, ilmu, pengalaman dan pergaulan dia dengan orang ramai ni, maknanya sepatut dan munasabah benar. Kalau dia, dia nak jadi pemimpin pun, pemimpin kalau yang nak jadi pengikut yang baik dan nak tuju arah masa depan dia pun dia dia boleh maknanya dia boleh ambil dah pengalaman hak dulu-dulu boleh jadi pitplat silap salah tak kena kau tu tak kena kau ni tapi bos apa umur 40 kena mikir boleh jadi kena dah sebab hala tuju untuk masa depan dia tak tahu berapa tahun lagi dia nak mati dia kena betul dah tu tak sepatutnya orang umur 40 naik ke atas duk buat benda-benda hak pit plat go to go ni terutamanya benda hak silap salah dengan sengaja dibuat بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد uh, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uh, pagi hari ini sebenarnya kita duduk di dalam ayat juga tapi sebagai sedikit tambah uh, belum pada kita nak masuk di dalam kisah Nabi Ibrahim yang ada di dalam suratul ankabut ayat yang ke-16, 17, 18 dan seterusnya. Uh, saya berbaca dalam tafsir saya kejut dengan pemahaman kita yang boleh jadi silap. Dok tengok di dalam suratul ankabut lepas tu dok baca baca baca baca kita baca ayat. Kita faham katanya boleh jadi macam tu kali. Macam mana? Allah Ta'ala firman ayat 14 suratul Ankabut وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya maka ia tinggal dalam kalangan mereka selama 950 tahun akhirnya mereka dibinasakan oleh tufan sedang mereka dalam keadaan eh, eh, berkeadaan zalim dengan kufur durhaka uh, cuba kita buat tanya soalan diri kita sendiri tengok kepada ayat umur Nabi Nuh berapa 950 tahun dah tapi bawa tengok dalam tafsir Masya Allah lama boleh jadi kita pahasilah saya duduk baca ni tafsir Ibn Kathir sebagai rekasih. Lepas tu baca sikit-sikit tafsir Azhar. Ada orang yang hadiah wika saya. Dia tengok, Alhamdulillah, jazahullahu anna kulla khair. Nak ayat katanya, dalam tafsir ayat, ni pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dia katanya bu'itha nuhun wa huwa li arba'ina sanah ketika nabi nuh dilatih jadi rasul tu umur dia 40 وَلَبِثَ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا Dia hidup bersama dengan kaum dia tu Berdakwah siya malai, siya malai 950 tahun Maknanya termasuk Umur 40 saat ni lah Di siapa? 950 tahun وَعَاشَ بَعْدَ الطُّفَانِ سِتِّينَ عَامًا حَتَّى كَثُرَ النَّاسُ وَفَشَوْا tapi dia hidup lagi lepas pada boh besar, air banjir besar tu. Ni puluh tahun lagi. Hidup lepas pada tu, barulah dia mati. Ha, jadi kita gambar katanya, duk peher pada mula-mula. Umur Nabi Nuh ni 950 tahun. Tapi sebenarnya, tambah lagi umur dia selepas daripada air banjir. Lepas tu, saya nak tengok juga dalam tafsir uh, eh, Mausu'atul tafsir bil ma'thur Dia kaya di sini Katanya Nabi Nuh alaihi salam Cuba tengok deh, ni saya pukul gambar ni Iaitunya Pendapat yang pertama Supa dengan hak saat ni juga Nabi Nuh dilatih Menjadi Rasul umur 40 Hidup sekali dengan kaum dia 950 tahun dan hidup selepas pada tu 90 tahun. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahawa oh ni daripada Atha bin Yasar. Dia katanya Nabi Nuh hidup lepas pada tu lagi 70 tahun. Ada wayak katanya uh, ni daripada Humaid bin Hilal, dia katanya Nabi Nuh hidup bersama dengan kaum dia tu lepas pada apa? lepas pada boh besar. Hak ni nampak gharib, pelak sikit. Dia katanya ne ratu tahun lagi. Bermaknanya cuba kita gambar katanya 950 tahun gi buak lagi tambah lagi ne ratu tahun. Ini ha, pendapat kita nak terima pun boleh. Kita tak si terima pun tak ada gapo. Tapi hak pentingnya Nabi Nuh alaihi salam panjenyo umur dia dalam masa berdakwah dan dalam masa dia menyeru kaum dia kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu lagi uh, apa? Hak ni uh, dalam dalam tafsir yang sama juga. Ketika Nabi Nuh umur tua dekat-dekat dengan nak mati. Dalam tafsir ni ayat katanya Allah Taala hantar malaikat malakul maut gi kepada dia nak ambil nyawa malaikat tanya hey nuh bagaimana mung hidup seumur hidup mung lah manusia yang paling banyak sekali umur yang Allah Taala bagi kepada mung dia royak katanya selama aku hidup cam kuam boleh daripada budak-budak siapa aku tua Banding katanya aku masuk di dalam satu muh yang adanya dua pintu. Pintu masuk dan pintu keluar. Maknanya sebentar dalam masa beribu tahun lebih dia hidup tu dia berasa katanya sekejap sebentar ya. Masa berlalunya di dalam hidup dia siapa kau? Dia banding satu pintu dan satu pintu cuba kita gamar kita pun hidup walaupun umur tak ada duk panjang supaya dengan orang zaman dulu tapi bagi orang hak umur banyak-banyak dah cuba kalau awak tanya berasa cepat dak umur duduk di dunia setengah-setengah orang aja jawab tanya eh cepat sungguh oi eh. duk berasa duk ingat lagi masa budak-budak dulu duk main masuk mengaji wak gatu wak gani tapi eh 80 dah umur Ha tu tu nak ayat katanya Nabi Nuh pun biasa royak juga pada zaman dahulu kepada malakul maut. Malaikat yang nak ambil nyawa dia. Tu pun malaikat ambil nyawa kho-kho slow-slow ambil nyawanya sebagai seorang rasul yang diutus oleh Allah Taala yang begitu panjang umur dia. Tidak ada mana-mana nabi yang lebih daripada umur Nabi Nuh. Ha tu mengikut pendapat-pendapat yang saya baca saat ni di dalam tafsir ni tafsir Ibn Kathir dan lain-lain tafsir Alhamdulillah jadi kita duk pahal katanya Nabi Nuh umur 950 tahun tu hak ni kena buai dah daripada fikir kita sungguh katanya Allah Ta'ala raya katanya alfasanatin illa khamsina ama 950 tahun tapi dia panggil cuang wela yang Allah wi Nabi Nuh hidup sekali dengan kaum dia tapi Tuhan tak ada royak katanya ia hidup lepas pada tu berapa tahun lagi ha ni pendapat-pendapat daripada ulama-ulama sahabat pada terutama pada zaman dahulu dan para tabi'in yang dia mengaji daripada Nabi SAW habis situ masuk pula di dalam ha Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah firman hubungnya dengan dia dengan kaum dia ayat ni saya baca dah kemarin lebih kurang nah Allah taala firman wa id wa ibrahim id qala liqaumi an eh, id qala liqaumi ibudullaha wattaquh dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun dan sebutkanlah peristiwa Nabi Ibrahim tatkala ia berkata kepada kaumnya semohlah kamu akan Allah dan bertakwalah kepadanya yang demikian itu adalah baik bagi kamu jika kamu tahu membezakan yang baik dari yang buruk. Ini ha, mula-mula perkataan yang Nabi Ibrahim sebut kepada kaum dia. Umumnya orang yang dilatih menjadi rasul ni umur 40 naik kata. Ini boleh katakan semua rasul-rasul nabi-nabi lagu tulah belaka. Maknanya orang umur 40 ni orang yang mula mekar otak fikiran dia cara hidup dia saya duk tengok dalam setengah-setengah perbicaraan eh, hubungnya dengan umur 40 dalam setengah-setengah kitab dia katanya orang umur 40 ni adalah orang yang maknanya hidup dia berpengalaman banyak bersapa 40 belum pada dia nak pergi sapa akhir umur dia 40 ni penting kita pun mari mikir sore, eh, ya sungguh. 40 ni. Sepatutnya orang itu dia jadi. Maknanya, mata dalam hal cara mikir. Dia ya, bukan budak-budak. Lah. Nak kata tua sangat pun, dia ya, tak ada tua lagi. Tapi, ilmu, pengalaman dan pergaulan dia dengan orang ramai ni, maknanya sepatut dan munasabah benar. Kalau dia, nak jadi pemimpin pun, Pemimpin kalau yang nak jadi pengikut yang baik dan nak tuju arah masa depan dia pun dia dia boleh maknanya dia boleh ambil dah pengalaman hak dulu-dulu boleh jadi pitlat silap salah tak kena kat tu tak kena kat ni tapi bos apa umur 40 kena mikir jadi kena dah sebab hala tuju untuk masa depan dia tak tahu berapa tahun lagi dia nak mati dia kena betul dah tu tak sepatutnya orang umur 40 naik ke atas duk buat benda-benda hak pitplat, go to go ni, terutamanya benda hak silap sana dengan sengaja dibuat. Kecuali Nabi Isa alaihi salam yang Allah Taala latih dia jadi rasul dalam cuang masa yang tak begitu panjang. Allah angkat dia naik ke langit umur 33. Dan siapakah hari ini? Nabi Isa alaihi salam umur dia tak gerak. Bukan katanya bo naik ke langit pak tu, umur dia kalau duduk panjang siapa ke beribu tahun dah. Dia akan turun sikit lagi ke dunia dalam bentuk manusia yang berumur 33. Ini tu heavy fisik. Pas kita tak ada kena ada tanya apa dia tidur atas katil mano, nyawa dengan gapo, duduk atas langit itu uh, langit tu besi ke aluminium ke tak tak ada kena duk tanya hak tu ha ha Allah taala kita tak wajib duk soal so, so so tapi nabi Isa akan turun sikit lagi dalam dalam tanah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tamneng dem tamneng rasul yang dilatih sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sorang itu ya. Manusia yang dilatih menjadi rasul umur belum pada 40. Lepas tu lah ibadah tu semua. Rasul-rasul dilatih umur lebih pada 40. Ha ni penting benar dah kita semua ni. Tak kira lah lelaki ke perempuan. Dia umur 40 kena mula mikir dah. Mikir lagu mana? Mikir yang tamu sekali. Eh umur banyak dah 40 dah ni. Nah, kalau banding mudah-mudah. Ha ni saya banding mudah-mudah. Supaya dengan budak main glosor tu. Ya naik, naik, naik, naik, naik, naik, naik. Ya naik di kemocok. Setelah lagi nak glosor turun. Ha, tu. Umur dia 40, ha, eh, yang mula tu. Sekeru-sekeru yang mula nak gonjir dah. Nyakit-nyakit yang mula nak mari. Kega tu, kega ni. Walaupun nampak sekaligus orang umur 40 ni. Kalau orang siya katanya, yang near home. Maknanya, masih lagi duk, duk comel, duk gagah, duk apa. Tapi, fikirlah molek-molek kalau dia nak pergi buat perkara-perkara yang tak molek fikir katanya umur 40 dah weh apatah lagi umur ni umur 50 60 ada satu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat katanya a'dzarallahu eh, limriin lebih kurang dah tapi terjemuh maknanya Allah taala wi wi wi maaf ataupun wi uzur kepada seseorang manusia apa ni yang masih lagi duk buat maksiat karuk dosa dan sebagainya hatta balagha sittina sanatan sehingga dia umur 90 bermaknanya umur 90 orang tu masih lagi duk buat maksiat duk karuk lagi go tu go ni go tu go ni hok yo duk buat ha che katanya Allah Taala wi ke apa api terapit dah pek pek pek pek pek pek pek ingat molek weh dulu umur 40 nampak mu tak sedar sangat Ni umur ni puluh dah. Dekat dah nak sapa pintu kubur. Mung duk buat lagi. Cik, tanda katanya Allah Ta'ala nak katuk dah pintu hati. Bagi orang yang masih lagi duk buat maksiat, tuwe tu umur ni puluh. Apa apa tak lagi. Hak ni hak lebih teruk. Umur tujuh puluh. Masya Allah. Duk suk samran. Suka rio lagi dengan maksiat. Oh, hak tu kan. Teruk benar dah tu. Saya misal mudah-mudah dah. Umur 70 kalau orang tino duk mengembal lagi. Rambut-rambut duk luar. Ha ni kira kita tengok sengah-sengah orang. Okay? Kok kampung kok kok, kok mana-mana. Mak wa mak wa tu. Tak kira lah mak wa mana. Masih lagi duk tak kelubung, rambut-rambut duk luar, kadang-kadang duk mengembal. Orang boleh tengok, hmm apalah mak wa ni. Tak sedar ke diri. Lepas tu orang hak umur 90 naik ke atas, kalau orang lelaki, tak semaya pun ada lagi. Semaya celak-celuk, ngaji pun tak. Duk buat lagi dosa-dosa yang dia berasa katanya, dia gagah. Umur 90 aku duk muda lagi. Dia berasa nak kepada ke dunia eh. La ilaha illallah. Sebab tu, marilah kita pakat klik semula klik semula sedar semula hai ความสำคัญ kepada umur yang Allah Taala bagi kepada kita mudah-mudahan apa yang disebut di dalam ayat hubungi dengan Nabi Nuh yang berumur begitu panjang ni pada orang zaman dulu Nabi pun rakyat di dalam hadis katanya maka Allah Ta'ala we kurang kurang kurang umur siapa ke akhir dunia tubuh manusia pun kau kecil umur pun kau kurang termasuknya kita pada hari ini Allah Ta'ala itu Nabi SAW rakyat a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik umur purato maknanya umur doi ruam umat aku duk di antara 90 sampai 70 dan sedikit ya, orang umur lebih pada tu Alhamdulillah nah pakak royak umur kepada diri kita sendiri tak ada kena duk buat one dah tapi kena royak kepada diri kita sendiri umur berapa dah lepas tu wujadilah kesedaran daripada umur tualik yang Allah bagi kepada kita hidup di atas muka dunia marilah kita pakat taat kepada Allah sebanyak mungkin apa hak silap hak salah belum pada ni usaha kita tobat kita betul dan kita mari duduk di atas jalan yang betul yang benar tak ada kira siapa-siapa ni jadi pemimpin kau, jadi rakyat kau, jadi ustaz, tok guru, baba, jadi makmum, jadi tok imam, jadi apa saja, marilah kita pakat sedar dengan umur yang Allah Taala bagi kepada kita, patu mari betul belaka betul jarum. Untuk kita nak gi kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi selepas daripada kita mati, semua orang pakat nak kepada kesenangan, duduk berehat dulu di dalam kubur selepas daripada berlakunya tiup sangkakala barulah kita pakat bangun belaka nak gi kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala iaitu nya nak gi kepada syurga. Nah, sekadar tu hari ni tak ada panjang sangat tapi mari duk hurai sedikit sebanyak ayat belum pada ni untuk kita lebih faham lagi dan lebih betul faham-faham. Saya pun faham silap dan boleh jadi duk royak kepada orang katanya Nabi Nuh umur 950 tahun tu. Hak ni saya nak rojok semula gapo hodok ayat sebab kita faham daripada ayat zahir ayat tapi tak pergi baca di dalam tafsir yang berbagai-bagai ayat katanya bukan secara tu wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh